ایشوارکم رکم با ایشوارکم رکم شاسنم پیراما قدم یاییم با نخره قدم قدم با نخره قدم قدم شاسنم پیراما قدم یاییم با نخره قدم قدم شاسنم پیراما قدم یاییم ما قدم پیرا ما پیرا ما پیرا ما یایی شوخ دل رو با مرا ماندی بس سودا مرا ماندی بس سودا تو شوخ دل رو با مرا ماندی بس سودا مرا ماندی بس سودا شکستی نازک دلم شکستی نازک دیدم شاسنم گرامان کدم یایی شکستی نازک دلم شاسنم غیرت شدم خراب دلم کن جگر کباب جگر کن جگر کباب زیدرت شدم خراب دلم کن جگر کباب دلم کن جگر کباب شکستی نازک دلم شکستی نازک دلم شاسنم پیرامان کدم یای شکستی نازک دلم خیرامان که یایی